uh, deficiency bilirubin or clerima, rickets, adulcema, osteomalacia, laryngospasm, carboidal spasm, ဆိုတာတော့ generalized convulsions and tetany နော်တက်တယ်ခဏခဏတက်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ် vitamin E ကျွန်တော်တို့ tocopherol လို့ခေါ်တဲ့ antioxidant property ရှိတယ်ခင်ဗျအဓိကကတော့ veg တွေရတယ် and then sunflower seeds တွေရတယ် nuts တွေရရတယ် whole grains တွေရရတယ်နော်ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်တော့တနေ့ကို နေကြာစီ9ထုတ်လောက်တော့စားဖို့မသင့်ဘူးပေါ့ခင်ဗျာနော် sunflower seeds မှာပါတယ်ဆိုတော့ညာလဲအဲ့တော့ तू က function ကတော့ sorry and then သူအဓိကသူ့ရဲ့ function ကတော့ antioxidant ကျန်တာတော့ skin care အတွက်သူအသုံးတည်ပါတယ် and then vitamin K လူသိနေပါတယ် blood clotting and its regulation အတွက်အရေးကြီးပါတယ်သူက green leafy vegetables တွေမှာပါလေးရှိပါတယ် and then spinach to kale ဆိုတာလဲ it's a form of the cabbage ပါပဲနော် and then broccoli ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ဒီလိုဟာတွေမှာပါလိရှိတယ် deficient ဖြစ်လို့ရှိရင် clotting mechanism ပြတ်နိုင်ပါတယ် absorption ကတော့ fat နဲ့အတူတကွခန္ဓာကိုယ်ကနေစုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ vitamin K သည် blood clotting mechanism အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကတော့ fat soluble vitamin တွေက ADEK ပေါ့နော်လေးခုကျွန်တော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ water soluble vitamins တွေဘက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရအောင် အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ B1 ကျွန်တော်တို့ thiamine လို့ခေါ်ပါတယ် carbohydrate metabolism အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါပါတယ် and then cereal see whole meal milk ဒီလိုဟာတွေမှာပါပါတယ် destroyed by very high temperature เนาะကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအရန်အပူချိန်မှာချက်ပြုတ်လိုက်ရင်တော့သူဒီအလွယ်တကူပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ alcoholics တွေ poor diet ဖြစ်တဲ့လူတွေ and then polished rice ဆန်ကိုတအားဆေးပြီးတော့စားမယ်ဆိုရင်တော့ B1 deficient ဖြစ်နိုင်တယ် ဒါတွေကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါ wet beriberi dried beriberi and then infants တွေမှာ cardiovascular symptoms နဲ့လာတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးဘဝ child ward မှာနော်ညဘက်ကိုအသက်ရှူကျပ်ပြီးကလေးတယောက်ရောက်လာလို့ရှိရင် B1 သာထိုးလိုက်မမှားဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောကြသလိုပေါ့လေ B2 riboflavin oxidation and reduction in the body ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးတည့်ပါတယ် no တို့ egg yolk တို့ liver တို့ kidney တို့ heart တို့မှာပါပါတယ် sunlight exposure မှာပျက်စီးနိုင်တယ် cooking မှာပျက်စီးနိုင်တယ် B2 deficient ဖြစ်ရင်တော့ inflammation of the lips and tongue တွေဖြစ်နိုင်တယ် skin မှာအဓိကထိတယ်ပေါ့နော် and then blood vessels cornea မှာလည်းရဲတွတ်ပြီးတော့သူကလာတတ်တယ်နော်ဆိုတော့ lips and tongues inflammation waxy eruption ဒါတွေဖြစ်ပြီးတော့လာနိုင်ပါတယ် riboflavin deficiency မှာနောက်တစ်ခုကတော့ B3 လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ nicotinic acid or niacin သူဒီလဲ oxidation and reduction of the tissue အတွက် body tissue တွေအတွက်အရေးကြီးပါတယ် whole grain cereals milk egg liver meat veg ma ဒီလိုဟာတွေမှာပါပါတယ်နာမည်ကျော် 3D shi ရှိပါတယ် niacin deficient ဖြစ်လို့ရှိရင် dementia dermatitis and diarrhea ya ရနိုင်ပါတယ် um နောက်တစ်ခုကတော့ vitamin B5 pantothenic acid လို့ခေါ်ပါတယ် pantothenic so so day day ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘယ်အစားအစာမဆိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့သူကတက်ရောက်ပါ source တွေနဲ့တော့ lentils legumes organ meats milk eggs ဒါတွေကနေရနိုင်တယ် RBC formation အတွက်အသုံးကျပါတယ် and then stress related and sex hormones အတွက် vitamin B5 ဒီအရေးပါပါတယ်ဒီအချက်ကလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လူသိနည်းပါတယ် and then healthy digestive tract ဖြစ်ဖို့အတွက်ကူညီပေးပါတယ် and then cancer patients တွေ radiation ယူရတဲ့အခါမှာ skin reaction တွေမဖြစ်အောင် B5 ကကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့တတ်တိရှိတယ်ဆိုတာလေးလဲကျွန်တော် literature search လုပ်ရင်းနဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ဒါလေးကို share လုပ်ပေးပါတယ် and then it can also improve fatigue muscle cramps and so also insomnia as well အဲ့တော့ vitamin B5 ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကလည်းတိတ်တော့ short တွက်လို့မရတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ B6 pyridoxine ဒါကျွန်တော်တို့အများဆုံးသိကြပါတယ် fruits vegetables grain ဒီလိုဟာတွေမှာပါတယ် amino acid တွေလုပ်ဖို့ carbohydrate metabolism lipid metabolism ဒါတွေအားလုံးမှာပါပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ B6 deficiency ဖြစ်နိုင်တဲ့ condition တွေမှာပေးတယ် sideroblastic anemia မှာပေးတယ်လူသိနေတာလေးတခုရှိပါတယ်ကလေးတွေမှာတော့တွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ် peritoxin dependent epilepsy လို့ခေါ်ပါတယ် it's a form of the genetic genetically inherited epilepsy type တမျိုးပါ and then ကျွန်တော်တို့ TB ဆေးတွေပေးတဲ့အခါမှာ isoniazid induced neuropathy မဖြစ်အောင် B6 ဆိုအမြဲတမ်းထည့်ပေးလေးရှိရဲဆိုတာလေးလည်းသတိတရားရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ B12 ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကတော့ cyanocobalamin လို့ခေါ်ပါတယ်သူကလည်း RBC formation အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍကပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့စားမယ်ဆိုရင်တော့ liver kidney heart meat fish cheese ဒီလိုဟာတွေကရနိုင်ပါတယ် deficiency ဖြစ်လို့ရှိရင်အကယ်၍ intrinsic factors မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ B12 ကိုမစုံနိုင်ဘူး pernicious anemia ရနိုင်ပါတယ်စားတဲ့ diet ထဲမှာ deficient ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်း deficiency anemia ရနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ folic acid ပေါ့နော် folate လို့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ် RBC formation အတွက်အရေးကြီးတယ်။ anemia ကုတဲ့ထဲမှာသူလည်းဇက်ကောင်တကောင်အနေနဲ့ပါဝင်တယ်။ green leafy vegetables တွေအနေရတယ်။ပြဿနာကတော့ lost during cooking source တွေတော့ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ချက်ပြုတ်စားတော့ရယ် folate ကမပါတော့ဘူးခင်ဗျ cooking လုပ်လိုက်တာနဲ့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်သူ deficient ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ megaloblastic anemia ဆိုတဲ့ condition တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ vitamin C ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ascorbic acid လို့ခေါ်ပါတယ် and then connective tissue formation အတွက်အလွန်အရေးကြီးတယ် RBC formation အတွက်လည်းအရေးကြီးပါတယ် orange lemons green leafy vegetables tomatoes ဒီလိုဟာတွေကနေကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရနိုင်တယ် and then cooking မှာတော့ loss by storage and cooking ချက်ပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုန green leafy vegetables တွေထဲမှာပါတဲ့ vitamin C ဓာတ်ကလျော့နေသွားနိုင်တဲ့တတ်တည်ရှိတယ်အဲ့တော့ deficiency ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသား scurvy weakness irritable hemorrhage gum bleeding and inflammation ဒါတွေအားလုံးဖြစ်နိုင်တယ် and then it can also lead to the anemia တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ် CFM caring for well-being